नमस्कार दर्शकबिन एमस्टार टेलिभिजनको ग्राउन्ड रिपोर्टिङमा हामी कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी साझेदारी वन कार्यालयको केही उम्मेदवारसँग हामी प्रत्यक्ष कुरा गर्न गइरहेछौँ स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद हजुरको परिचय पाउँ म इन्जिनियर दिनेश प्रसाद जयसवाल घर चाहिँ मेरो बाढगङ्गा दस कोरिया चोकमा छ र अर्को एउटा घर चाहिँ मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर एक पकडी चोकमा छ जहाँ मेरो बुवा मम्मी र अरू फ्यामिलीहरू बस्नुहुन्छ म चाहिँ निरन्तर थाई रूपमा बाढगङ्गा दसमा चाहिँ बसिरहेको छु अनि हजुर इन्जिनियर भएर किन आउनुभएछ त्यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनु पऱ्यो हजुर बहुत अत्यन्तै मिठो प्रश्न गर्नुभयो यहाँलाई धन्यवाद इन्जिनियर भएर म चाहिँ नितान्त यो देशको यो राष्ट्रको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले म आफ्नो विद्यालय जीवनमा पनि सङ्घर्ष गरिरहेँ र आज समाजमा आएर म चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको धेरै समस्याहरू घाँस बाँस कपासदेखि लिएर स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारका समस्याहरू म नजिकसँग गएर हेरेँ त्यसपछि धेरै कुराहरू समस्या पाएँ अनि त्यसपछि मलाई जागिर गर्नुभन्दा म अरूको सेवा गर्न पाऊँ यही राष्ट्रमा यही देशका नागरिकलाई सेवा गर्न पाऊँ भनेर यो सोच लिएर म चाहिँ हिँडेको हो तर चाहिँ अब जसरी तपाईँ समाजसेवामा उतर्नुभयो तपाईँ अरू थियो तर तपाईँको उम्मेदवारी यो जङ्गलमा किन यो कुरा बुझ्न सकिएन वास्तवमा जङ्गल भनेको अत्यन्तै संवेदनशील यो देशको चिज हो किन भन्दाखेरि जङ्गल भनेको हामी सामान्य रूपमा भन्दाखेरि हा जङ्गलमा केही पनि छैन त्यसको केही प्रभाव छैन भन्ने कुरा लाग्ला तर चाहिँ वास्तवमा जङ्गलसँग धेरै कुराहरू जोडिएको छ मान्छेको यही समाजको आर्थिक समृद्धि यो समाजको राष्ट्रको परिवर्तन गर्ने तत्त्व यही जङ्गल हो भन्ने कुरा हो किन भन्दाखेरि यसलाई म प्रमाणित गरिदिन सक्छु यो देशको स्वरोजगार बढाउनको लागि जनतालाई सचेत बनाउनको लागि जनताको डाइरेक्ट आर्थिक स्तरलाई उन्नति समृद्धि गर्नको लागि जल जमिन जङ्गल जनावर र जनता पाँचवटा जेलाई जोड्नुहोस् र यसलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नुहोस् जङ्गलबाट हामी चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ यो समाजको भौतिक पूर्वाधार शैक्षिक सुधार स्वास्थ्यसँग सुधार त्यसपछि जीवनसँग जस्तै मान्छे मृत्यु भइसकेपछि त्यसलाई जलाउनेदेखि अन्तिम संस्कारदेखि लिएर हामी अन्तिम संस्कार गर्छौँ त्यही दाउराबाट जलाएर अहिलेसम्म त्यसले गर्दाखेरि यो जङ्गल चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले म राम्रोसँग बुझेको हुनाले मेरो घर पनि म जन्मेको गाउँ पनि जङ्गलको छेउमा भएको हुनाले यो जङ्गलमा म चाहिँ छिर्न खोजेको छु तर तपाईँको भिजन के आउँछ वास्तवमा रुख कटान गर्ने काठ तस्कर गराउने र अनियमितता गर्ने त्यसलाई बेच्ने मात्रै गरेर यो जङ्गललाई बचाउन सकिन्न जङ्गल बचाउनको लागि जङ्गलसँग जनतासँग जङ्गल र जनताको कोर्डिनेसन राम्रो भयो भने बल्ल जन जङ्गल चाहिँ बचाउन सकिन्छ र जङ्गल बचाउनको लागि सबभन्दा पहिला सचेतना कार्यक्रम जङ्गल भनेको के हो जङ्गलसँग उत्पादन के के हुन्छ र जङ्गलको फाइदा भन्ने चिज जनतामा चाहिँ जबसम्म जनचेतना हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी जङ्गलको समृद्धि विकास र व्यवस्थापन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो जङ्गल चाहिँ विगतका समितिले के गरे के गरेनन् भोलि बिहान म आधिकारिक रूपमा यदि त्यो ठाउँमा आएँ भने त्यसको गल्तीहरू त्यसको कमजोरीहरू मैले खोतालेर राम्रो बनाउने दृष्टिकोणमा म लिएर म चाहिँ अगाडि बढ्नेछु यो मेरो भिजन हो र भिजन भनेको मुख्य भनेको के हो भन्दाखेरि पाँचवटा जे पाँचवटा जे भनेको जनतासँग जल जमिन जनावर जङ्गल र जनता यो पाँचवटा जेलाई जोडेर सही रूपमा व्यवस्थापन गरेर सही तरिकाले यदि हामी प्रयोग गऱ्यौँ भने यो देशमा समृद्धि आउँछ त्यो मेरो भिजन हो जसरी अब यहाँ आउँछ नि जसरी चुनाव आउँदाखेरि नेताहरू भाषण दिन्छन् म यो गरिदिन्छु यो गरिदिन्छु तर चुनाव जितेर गएपछि एकचोटि पनि आम जनताहरूको त्यो चाहिँ दुःख कहिले पनि सुन्दैनन् कहिले पनि चाहिँ बुझ्न सक्दैनन् किनकि तिनीहरू आफ्नैमा बिजी हुन्छ त्यस्तो त तपाईँ पनि गर्न गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो भन्नु अत्यन्तै बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो सरले वास्तवमा यो देशको अवस्था नै त्यस्तै भएको हुनाले मान्छे विजयी भइसके पश्चात तिनी गएर सदनमा बस्ने ताली पड्काउने हाहा हु गर्ने भोलि बिहान यो गाउँको समस्या यो देशको समस्या यो समाजको समस्या बुझ्न नसकेर यो चाहिँ यो प्रवृत्ति चाहिँ हाबी भएको हो वास्तवमा यो गलत हो म पनि गलत भन्न चाहन्छु भन्छु पनि म एउटा ती तैतिस वर्षको युवा हो ममा आफैमा जोस र जाँगरको साथमा म चाहिँ प्रस्तुत हुनेछु अहिलेसम्म चार महिनादेखि म यो जङ्गलको विधि विधान ऐन नियम कानुनहरूको बारेमा म अध्ययन गर्दै म यो समाजमा भएका प्रत्येक वडामा गएर प्रत्येक सदस्यलाई भेटेर यसको बारेमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू सेयर गरेर जानकारी गराएर अभि के अरे जनचेतना पनि उठाएको छु जनचेतना जगाएर म आज यतिका उम्मेदवारहरू उठ्नुभएको छ वास्तवमा यो परिवर्तन हो यो चेतनाको एउटा परिवर्तन हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ यो परिवर्तन ल्याउन सक्छु र म चाहिँ सदैव यो जनताको साथमा र जनताको घरमा बसेर म चाहिँ यो जङ्गलको रक्षा गर्छु र यो देशलाई समृद्ध बनाउनेतिर म रहन्छु सदैव रहन्छु यो मेरो प्रतिज्ञा हो धन्यवाद सर